감사합니다. 소소소소소. 아, 손으로 아, 그래 아, 생일 축하합니다. <laughs> 아. 있어줘또마테 제일에 하율카풀 하율부부 모임을 4월에 도쿄에서 개최합니다. 이번엔 소스의 인원과 특별한 컨셉 파티를 계획 중이므로 벌써부터 경쟁률이 높은데요. 더욱 진하고 재미있는 추억을 만들 수 있는 모임이니 자세한 내용은 유튜브 커뮤니티나 쿠키커플 인스타그램 프로필 링크를 확인해주세요. 오시면 제가 선물로 뽀뽀를 해드릴게요. 아이고 아무도 안 오겠다 이런 샹! 그 흑기 笑ってください <laughs> おお本当昔の糸みたい <laughs> 私も目が回作った人そうなんだ10 <laughs> 月9だっけハングルのああ10月9だハングル それまで農民とか女性とか子供とか字が書けなくておお頭いいねクルコだからこの人がそういうの識字率を上げようっていうのを作ったんだけど世界一巧妙だし簡単だしっていうのでバランスのいい文字って言われてるあ <laughs> ちっちゃ私よりしてるんだ <laughs> 頭いいここの前でお母さんが知ってる韓国語を話してください何がありますか 너구리마ですけど네감사합おお오안녕하세요오頭のいいなんとか言ったら顔に出てくるんだもんねうん응인に出てくるほらだってすいません1行きますかでも自分で実際書こうと思ったら字はさバランスだよねポンポンカンカンワンワンここがフォロワーさんがやってる焼肉屋さんがあると思う きなところですね <laughs> もう首が痛くなりそうにこうほら本当だねこんな感じになる私これのまあ本当嫌い回転私こう回転寿司は好きじゃん回転寿司は好きだけどバーンってなるいここはクリちゃんが韓国に住み始まった時彼たちが連絡をかけてプレゼントしてくれましたああそうなんだ、そお父さんとお母さんのご両親 ああじゃあすごくいいところなんですねはいえー、すごい <laughs> おオニオンスライスだここにつけてくれて食べるんだおー韓国の焼肉あっだ갓김치예요예갓김치아네そう高菜だなと思ったのこれは懐かしい 日本でも食べます、うん、食べる冬にね大根と必ずつけてた高級じゃないですか高級って感じるのがやっぱりインテリアの黒だな多分前に座った人とか高級だからじゃないですよ <laughs> いて知ってるけど雪あんまり好きじゃないですか好きよ好きよ好きよ好きじゃないなら全部ゴミしてもいいです <laughs> 出た宗教的な国だからお母さんが食べないと我々は食べられないから食べていいのよみんなで一緒にいただきましょう、はい、いただきますこれちょっと食べてみようかだから。はいはいこの供の食べるのあんまりなくなってる。ないない そうだから初めてだ生はあんまり食べないうん美味しい肉っていう感じがしないね、うん、美味しいものは味わって食べないと韓は陸水に行たらこんなに玉ねぎ酢を入れて大好きおおよかった肉食べた後これあああれするようにああ

とこのままでいいですあソースなくてこういうのがめちゃめちゃ美味しい 교수님 아, 어. 아. 이거 좀더 드릴까요? 아, 진짜. 아, 네. 많이 드세요. 아, 네. 코리아 <laughs> 더 묵, 묵일걸? 묵. 아, 소시지가 생각했다. 일단 곤약입니다. 뭐가 별로예요? 냉면 같아, 국물. 묵사발. 음. 府中あこれですかはい酢の味だからお母さん好きかもしれないですよ食べてみましょうかはい、うん、ちょっと待ってください普通です <laughs> あれこれ酢あんまり酢あそれでだ、はい、あれ酢のそのまま飲めるからあうんこれはあれじゃないのごまなんとかとニラと まあニラと今度は付け合わせがもういただいてもいいかな辛っ뭐가제일맛있었어일단육전육전이맛있어서네맛있어맛있어음더드릴까요그다사그다사오리가타보다맛대가야사시육의찌짐이가とっても美味しい오니온모네가시급하게구하려다가못구해가지고어머어머 葬儀見てこんなに出ることがちょっと日本と違うんじゃない高級なところはあるでもね素晴らしい盛り付けとああ愛の国かエビ肉って呼べるところいやじゃあエビみたいだね今言おうとしたね <laughs> あのあれトッポギ焼き方も上手やっぱりさすが専門だね ごいすごいうんタレをうんうんお肉が美味しいから美味しいうんうんこれはしてよこれ久しぶりで、ね、こういう肉は好き、うん 夕ご飯食べなさい取って取ってうん2個にわさびをして塩につけてこれは何でしたっけこの葉っぱはこっちはなんかさ歯触りがよくだけど何なんだろう味的には何すす酸っぱいから食べられる 餃子にんにくって知ってるよそう本当なの餃子にんにくって餃子にんにくは有名であんまりない普通のところに入るんじゃなくて山とかそういうところでほらあの諏訪とかわらびとかあるでそんな感じのそういうの餃子にんにくってあるよそうあるんだこれ知らなかった이건뭐예요살치살이에요살치도대체번역을쓰는거알아나있게도살치っていうところです全部美味しいところだよ살치살이에요응、うん、全然 美味しい今一緒のことしたのしたのよやっぱりこの玉ねぎがさアクセントになるねこれだけさ食べたらさたくさん食べられないよねだからこれも一緒に食べたらさめっちゃ美味しいうん美味しいあ、無駄。うん。 一緒に食べるのいいね、うん、肉だけ食べるとこってりこってりなるけどこれと一緒にだからちゃんと体のことを考えてあるよねね日本か焼肉は抜き飯ソースが勝ちなの그래서何でも美味しいんだよキム君がしてくれるものはとっても本当にありがとうございました くふきひ山は毎日大きくテーブリあんこの肉の味はもうお母さに食べさせたかったけど正直肉の味は同じですよね <laughs> 日本でも韓国でも韓国で食べたってその場所で食べたことに意義があるんじゃないか周りの付け合わせたちで、違う、うん、女は絶対出ない、周りの中で何が一番美味しかったんですか もね美味しいあそれ美味しいですあ実はお母さん酢が好きなのそうこれは美味しかったあっさりしたのと酢うんうん美味しかったよかったですああよかったよかったよかった世界でチャートを話する人初めて見ましたでもじゃ感動ですよああよかったでもこれ牡蠣でしょ、はい、 美味しかったですね。お母さん美味しかったんですか？はい。美味しかったですよ。あの人誰？社長さん。 <laughs> とっても親切。顔もね、素敵な顔だった。 <laughs> かっかった。感じのいいお店で。わしは大きいの。あなたも。 あそうなんだもうそれがなんか自分で感動したあのほらこんなのほらちょこってっていうのがもうほら自然にできるようになってるということ素晴らしい그러게요또그렇게보면일지에서도많이주는거네음음쓰기す생각すごいねこういうほらねああああ、ああ、ああ。

딸이 사는 나라를 직접 와서 보니 마음이 놓인다고 하시고 일본 돌아가셔서도 유튜브 영상으로 보시고 그날의 추억을 또 한 번 느낄 수 있어 고맙다고 하셨습니다. 부모님의첫 한국 여행기 재미있게 봐주셔서 감사합니다.